أعيد التلقيم be clear. Reyna mid. Meet, meet, mid. باق لا سلاح يتفوق على أسلحتي سأتولى الأمر somebody on me, I Here. It's B. Sakatatli spike for B. It's B and me. What's يوجد سلاح She is rotating probably. ثلاثون ثانية بي بي B, نايس بي. استعدت طبيعتي. أمسك بهم مجددا. أحتاج هذا. وزرعت السبايك آخر لاعب سيتأثر أشلاؤهم تحت تأثير معداتي وسيكون القضاء عليهم غاية في السهولة آخر لاعب باق زرعت السبايك أستطيع رؤيتهم بعد لكنني أشعر سأدخر له سأنشر الدخان أحتاج مساعدة أعرف أين أنتم تحديداً لاعب باق حسنا يبدو أنني لم أعد أملك سوى 87 قنبلة يدوية آمل أن يكون هذا كافياً تبقى عدو واحد بطلت لسبايك الخاصة بالأعداء مرة أخرى قم بأذية في حاجة لمعدات شكرا خطط لسبايك في الوسط آخر لاعب باقٍ تبقت ثلاثون ثانية زرعت السبايك defuse. Run away لا مزيد من الشكوك جاهزون المزيد من الأسرار سقطت السبايك في A I am sorry guys تبقت 30 ثانية باق All yours, my man. All yours. Let's go اشربوا بعض الماء وأعيدوا تلقيم أسلحتكم واستعدوا للعودة إلى المعركة أعرف أين أنتم تحديداً لن يموت حلفائي عدو واحد تبقت ثلاثون ثانية لا توجد شحنات عشر ثوان كشف المنطقة ابقوا أشداء كوتر القوس القتال يتطلب هذا أنا في كل مكان سبعة نبي بي ايزي بي بي تبقى عدو واحد ستبدأ المطاردة تبقت ثلاثون ثانية How many say? زرعت السبايك افتحوا أبواب السماء آخر لاعب باق تلجؤون إلى ذات الحيل القديمة؟ أحتاج هذا هل أحصل على دعم؟ أحتاج هذا وصلت ال spike في اي وصلت ال spike في اي السبايك هنا تبقت ثلاثون ثانية أراقب هنا تم إسقاطه تبقى عدو واحد تبقت عشر ثوانٍ التلقيم آخر جولة قبل التبديل لن ندخر شيئا بعد هذا أنفق المال آخر لاعب باق 로고 란 أكثر مما كنا نعرف سابقا لنستخدم ذلك إلى متحركة رصد على إعادة التلقيم أسلب البصر ازرعوا ال spike واحد هنا هنا ها هم تتعلم الدخان قادم ظلال متحركة جار المسح المنطقة أمامنا لا توجد شحنات أعيد الترقيم سرعة السبايك لا توجد شحنات عدو واحد أجدهم فأقتلهم ببساطة تبقى عدو واحد آخر لاعب باق نعماء شاهدهم يركضون حين أطلق سهم الاستطلاع وعندها سنهاجمهم أحتاج هذا سأدخر أبواب السماء ستبدأ المطاردة مالي أه... إيه؟ عدو واحد الدخان آخر لاعب باق أغبياء سهم صاعق أداء رابع لن أستسلم اضربوهم في مواطن ضعفهم فإذا سقط أحدهم سيتبعه البقية سوف أصبح كابوسهم woman in our spawn. ابتعدوا عن طريقي تبقى عدو واحد الأعداء قريبون انتبهوا أحتاج هذا رأيك يا درون مستعدة للتحليق؟ الروبوت المتفجر تبقى عدو واحد شيئا كشف المنطقة سقط دفن فلنرى الآن أين يختبئ الجميع تبقى عدو واحد هنا أكره الذهاب إلى غير المرخصين لا يمكنني الإنكار سأصاب بآلام مبرحة في ركبتي بعد هذا الاستعداد إعادة التلقيم جار مسح المنطقة سقطت السبايك في بي The spy corner. تنسوا مسح البصمات عن أسلحتكم هذا ما يفعله المجرمون المحترفون في مسرح الجريمة أعيد تلقيم تعقد أعرف أين أنتم تحديداً الفوز فلننهي الأمر لدي أعمال لأقوم بها مسح المنطقة أمامنا ها هؤلاء فلنرى الآن أين يختبئ الجميع تبقى عدو واحد